gwagamba nti toyagala toyagala bisiyaga wano ate ngaoli mukodo muttu wa sente obeera munanfuusi obeera mulimba bwoba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga then teeka sente zo mu nyumba ya mukama sente zo zikole emirimu gya katonda ni tojja kwogeza bwogeza mimwa kyagala mbire timbyegattako timbeeranga baagundi oke kale situgenze era naffe situgenze ne kati gwe okozeewo ki kati kyenvankusaba mu muntu agingira oyo omusumba oyo yeyita omusumba kiganda oyo mwe mwe mmwe tukuze tuwa bannaddiibwa bakitaffe mu katonda nga tubawa ekitiibwa naye tugenda kubayisaamu eggaali mmwe kubanga tukizudde muwava ku njiri y'omwoyo ne mudda ku njiri ya bulijjo y'ebyensi muli after money muli after sente bwe twogedde ebbanga nti ensonga zino ez'ensonyi ezetusiyaga zifubutuka mu makanisa naye nga bannayuganda mutukuba olwe mutuyita bakyamu omusumba omulamba n'oyimirira ku kituuti n'ogamba nti we muba mwagala tugobe ekisiyaga mu kkanisa muleete ekiweebwayo mutuwa ekiweebwayo nga kiwera awo tulweke tugoba ekisiyaga mu kanisa newe munaabeera abakodo nemutatuwa kiweebwayo naffe tetulina bwe tugenda kulemesa kisiyaga yingira kanisa beba abasumba bamu beba beeyita basajja ba katonda beba beeyita bakitaffe mu katonda bebo bemwagala tuwa ekitiibwa mwe tugenda kubalabisa bana abasumba twabagambirawo okuva mu covidi mu covid ebyo ebisajja ebyo ebyeyita ebisumba ebyo byavayo nebyambala ebikutiya nebyambala ebideya naye nga abanaku endiga ennaku tezirina yadde akawunga tezirina yadde ebijanjalo bazisibidde mumayumba ezo endiga ezo tezava ezo eh, zeyita ensumba ababeyita abasumba tebavayo kuyimirira nandiga bayambala ebideya muzaye tugolerewo amakanisa tugolerewo kyaki mu covid mwenyini abantu nga bali mumayumba nebitandika okuyisawo enamba zesimu mumutekeku nekibwebwayo ebano bebugingo type oli yatandise kuleeta mubasiyazi abaleeta mu kanisa bawadde obujulizi nkugambye bannayuganda bali mu bakozesa nga tipi bino ebibuuzibuuzi bino byonna babirese mu public kuyisaawo byabwe nga bwe bakitegedde nti mukama waabwe museveni ye ekikye kyagoba kiri politico atunulidde his excellence kyagulanyisa entamu kakati nabo balaga bafuniramu wa nti abaffe tetweyingiza nnyo mu byabufuzi mukama waffe gweoba okoba ekiri politico fe otugjeeyo twefuula abalwanisa kino ne naffe tulekere gahedi tusoloze ekimu ekyekkumi afull pasta noyimirira mu kanisa ng'osoma ne bayibuli nga omutonzi mulamba yamalawo omugigi mulamba ogwesodomu neggomola lwabikola bifaananako bityo noyimirira kitegeeza nti adimitinze mu kanisa mwebiri bulijjo kyetubagamba kayanja ulyo kiganda bano baserwa dakina bano babujingo type bonna bapasita bamu nabali prominent nkukakasa bonna bannanfuusi bonna bakozi ba nsimbi bakolera museveni they are on the same script nakugamba ensonga zino mu kanisa nga tulina bw'otandika kwogera ku kisiyaka ne ngama neebano abasumba ke batandise okuyimirirako mukerezi mukanisa wakati natandika oyisa ebigambo ebyensonyi mumukama nga naye akimanyi nti kuva nadda mu butonde adamu yatondebwa ne eva nga adamu ne eva bali babiri nti omusajja olina kuba namukyala obwenzi bwennyini butandikidde kuba n'abantu mu makanisa obufumbo bwabwe bwonna buli zigizaga oyo omukyala weoyo bamukwata namukanzi wa capati bebajumbidde obwenzi kati kifaananyi kikibalaga ah, ah, endiga nazo nezikuba mu ngalo bazigambye waayo ekimu ekyekumi tutulwanisa ebisiyaga nezikuba mu ngalo zeziringa ezewa bugingo we yali ayimiridde ku katuuti ng'agoba famire ye abaana abato okuli n'omwana omuto bw'ati ng'abagoba zakuba engalo n'enduulu gyomu omusajja n'ayimirira n'agamba nsonyi efamiry yange n'abaana bannamba nsonyiye bakomewo ewaka endiga ne zikuba mu ngalo naye nga tezeebuuziza omusajja ono abaana bamukola ki bagamba nti asonyiye abaana bazza gwaki era bamukola ki naye olw'okuba biri e gulibo babizanyira ku bwongo babrain washins mujja kutegeera nti twakola ensobi nnyo twakola ensobi ey'amaanyi okuva ku buwanga bwaffe ne tudda mu basumba abo abasumba tolina mukisa gwogenda kufuna wa musumba nkiddamu nkiddamu tolina mukisa gwogenda kufuna wa musumba kuba basiba mu nsozi basiba mu nsozi gakulemye okukola okupatikana odde ku nnono otereeza obuwanga bwo otereeza empewo zeewammwe empewo zeewammwe bakugamba zokye bakufuula omasiikini abuyaana muyimbo olina kuddukira mu bo mu seven kano yakakola kagenderere batu brainwashing obwongo bube nga tebukola kyomusumba yalina omukisa gwo yagukutegekedde oli munaku oli mwavu oli ku kkubo oyo takasooli ofisawo olukumi mbululeete mu kanisa gwotwalira mu kanisa avuga mbenkoni amaka ayinaganyirira kati bawasa abakazi abasukka muomu mu babiri oli mukanisa owewere musana wange mba nkitwala nkitwala mu linnya lya yesu bomubukira ati baabo mwemutadde ku nnono ne mudda ku buwangwa ne mwembura esinga kalica ne mwembura esinga kalica mwongere nnyo okgenda mu makanisa anti kati wuuyo abasabye abasabye kitegeeza nti wemuba temuwaayo weare desperate ekisiyaga kigenda yingira ekkanisa mpolampola mujja kutegeera abantu betudiiringa nabo bulijjo tubagamba nti museveni yayingira mu makanisa gano yesu tulinamu abantu abatuufu naye bano bemulaba bali prominent abalina mass ne masses baliwo ku brain washinga bakunaze bwongo naye nagina emize gyonna gye muli mu kulwanisa tejyandibaddewo singa twasigalaku nnono njagala ombulireyo ekika kimu ekikkiririza mu mize egyo kubanga kino ntawa kalica egyo emize gyalinga gyansonyi kuba gyalinga weemabega naye nga gyansonyi nga tegirina kujja mu lujjudde nga bajja nakuboola naye ke batandisa obijjeyo mu lwatu babifunamu babifunamu muze abaana ku nnono mudde ku nnono embrace culture this is a war of culture luno lutalo lwa buwangwa na nnono nze mbabuulidde naye awatali ekyo abo abaffere abo abaffere abeeyita abasumba b'endigaabo